Аманда ардақты көрермен еліміздегі бас басылым егемен Қазақстанның бірінші ақпандағы санында жарық көрген қызықты әрі танымдық материалдарға шолу жасаймыз. Қазір қоғамда кітап оқымау ғадеті қалыптасқан оған басты себеп сананы тұрмыстың белеуі. Ал елде көзі нашар және зағип жандардың қатары 86 мың. Бұл топ көркем әдебиет оқиын десе де оқи алмайды себебі арнайы осы топқа арналып жасалатын брайль харпіндегі кітаптардың қоры тапшы қазіргі қордағы брайль харпіндегі кітаптардың басым бөлігі кеңес кезеңінде басылған тәуелсіздіктен бері елімізде зағиптарға арналған кітап шығарумен жалғыз ғана мекеме айналысады тілші маржан әбіш осы тақырып төңірегіндегі күрмеулі мәселелерді талқылап мамандар пікірін білді зағиптың зарын тыңдасаң мақаласын әдеттегідей егемен қазақстан газетінің бүгінгі санынан оқи аласыздар бұдан бөлек қоғамды жаппай балалардың болашағы алаңдатады таң кеш арасы күйбен тіршілікпен жүретін ата аналардың басым бөлігі бала тәрбиесін мектепке жүктеп қойғаны байқалады мемлекеттің болашақ иелеріне әлеуметтік жағдай қалай жасалса болашақ та солай өрілмек тілші дүйсенәлі әлімақын өзге мемлекеттер секілді балалардың сапалы өмір сүруіне көмектесетін балалар институтын құруды құп көреді әлемде ауызға ілігетін петисбург пенсильвания және гонконгтағы балалар институтының қызметін атай келе біздің елде аталған институт құрыла қалса оның мақсаты мен міндеті қандай болмақ балалар институтын құруға кімдер мүдделі болуы тиіс осы және өзге де сауалдарға жауапты тілшінің балалар институты келешектің кепілі мақаласынан таба аласыздар архив саласына атүсті қарауға болмайды өйткені құнды құжаттар ел тарихы шежіресі бүгінде тарихи құжаттардың қолды болмауына цифрлы қазақстан бағдарламасының қосып отырған үлесі зор Келдегі мемлекеттік архивтер құнды құжаттарды заманауи рфа жүйесі арқылы бақылауға алып отыр ал бүгінде 50 миллион парақ құнды құжатты сақтап отырған нұрсұлтан қалалық мемлекеттік архивінде қандай шаралар атқарылуда болашақта архивті пайдалану ақылы болатын рас па тілші мұхтар күмісбек мекеменің жұмысымен арнайы танысып көріп қайтты көрген білгенін құнды құжаттардың қауіпсіздігі мақаласына арқау етті мақаланы әдеттегідей газетіміздің бүгінгі санынан оқи аласыздар мына бейне әлеуметтік әлеуметтік желі мен атақты композитор нұрғиса тілендиевке қатысты құнды құжаттар қатарынан жиі шырасат сурет қашан және қайда түсірілген тілші бекен қайратұлы атақты журналист сурет кейіпкері төлеген жәкітайұлынан сурет сырын біліп сәулелі сапар мақаласында бөлісті оқырманға жол тартқан осы және өзге де мақалаларды егемен қазақстанның бүгінгі саны мен егемен нүкте кз сайтынан таныса аласыздар